могут ставить? А, душевая кабинка. Так. Так. не знаю, как она, она работает. Мне душ надо сделать. Сделать туалет. Туалет. Хотя тут не должен быть. Где-то наверху у меня прям сундук лежал. А, да, наверху на. Ёшкин! Это что было? А...